عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطاجين ديال البسباس اللي كيجي رائع بواحد الطريقه سهله وبسيطه كيجي معتبر في المذاق ولا حتى في النسمه ديالو كتقدري ديري حلو اولا آه، حامض وكيجي زوين بزاف نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم واحد المكونات اللي كتكون بساط بطريقه سهله وكيوجد دغيا كنتمنى لكم فرجه ممتعه وغادي نمشيو مباشره للطريقه ديال التحضير ديال هاد الطاجين هنا اول حاجه خديتها واحد جوج ديال القطع ديال اللحم كتبقى على حسب عدد ديال الاسره اولا افراد العائله اللي غادي ياكلوا من هذا الطاجين خديت واحد البصله تكون كبيره ديال الحجم وقطعتها قطع اولا مربعات صغيره وضعت القليل من الزيت وضعتهم فوق النار اللي غادي تكون مهيله في نفس الوقت انا غادي نخليهم نخليو هذاك اللحم يذوب لنا وديك البصله شويه تدبل وغادي نمشيو باش اننا نقطعو البسباس وننقيوه هنا كيف ما شفتوا انا خديت ثلاثه ديال الحبات نتاع البسباس اللي غادي نقطعهم وغادي نحتفظ بهذاك الربيع ديالهم للتزيين بالنسبه هنايا للبسباس كيبقى التقطيع ديالو ساهل وعلى حسب الحجم ديالو غادي تشوفوا هنايا معايا في الصوره كي غادي ندير نقطعو وغادي نحتفظ له بهذوك الجذور باش انهم حتى هما يتنقاو ونديرهم داخل كيجيو زوينين بزاف في المذاق ديالو بالنسبه كيف ما قلت لكم هاد الطاجين يقدر يجي حلو اولا تقدروا ديروه حامض هنايا بالنسبه لهاد الجلفه الفوقانيه الا كانت غليظه بزاف كتخليوها وكتحاولوا تنقيو لها غير الفوقاني كانت دقيقه كتقلعوها كامله هنا بعد ما غادي نقطعوه غادي نقيه كامل غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه الملح وغادي نخليه واحد القليل من الوقت باش انه الا كانت فيه شي حاجه لداخل ولا كان موسخ يحاول انه يرمي لنا كاع هذوك الوسخ اللي عنده الداخل هنا كيف ما شفتوا معايا بعد ما نقيت البسباس هذوك الجذور خليتهم بحال هكا وهنا التنقيه ديالو سهله ما تاخذش بزاف ديال الوقت كيف ما قلت لكم وضعته في واحد الاناء فيه الملح وخليته قليل من الوقت هنا كنضيف له واحد ثلاثه ديال الجزرات كيبقاو اختياريين وكنخليو هذاك الربيع باش نزينو به هنا كيف ما شفتوا معايا البصله راه دابت لنا كنضيفوا الزنجبيل مع اللحم وكنضيف كذلك الخرقوم نضيفو الملح على حسب المقدار ديال الطاجين بالنسبه للعطريه كتبقى لكم على حسب الاناء اللي غديروا فيه او الطاجين اللي غديروا فيه كندير كذلك الابزار وكناخذ القرفه بالنسبه للقرفه كتبقى اما بغيتوها عماد بحال هكا اولا مطحونه يعني كيبقى على حسب الاختيار عفوا انا هنايا وضعت واحد القطع نتاع القرفه عميدات على هذا الشكل وغادي نضيف القليل من الماء غير باش ان ديك قويمه ما تنحرقلناش غادي نحاول انني نتبل هذاك اللحم بهذه الطريقه وغادي نضيفو من بعد الخضار ديالنا كاملين بالنسبه لهاد الطاجين كيجي معتبر وكيجي زوين بزاف كيف ما قلت لكم غادي تشوفوا معايا في الاخير الا بغيتي ديري حلو او الا بغيتي تخليلو هو حلو وفي نفس الوقت راه البسباس حلو يعني ديك النسمه اللي فيه راه حلوه بغيتو ديرو حلو اولا بغيتو ديروه آه، تخرجوا له هذوك الحموضيه باش انه يجي زوين كتجي واحد le mélange ما بين الحامض وما بين الحلو هنا كنزينه بالقليل من الربيع ديالو وكنسدو على الطاجين كنضيف كذلك عفوا القليل من زيت الزيتون لانني في, في الاول ما ضفتش بزاف ديال الزيت يعني ضفت القليل غير باش انه يذوب لنا شويه ديال يذوب لنا اللحم ولا كان جديد اللحم يعني كتخليوه غير مع البصل حتى هو كذلك هنا غادي نديرو له نغطيه وغادي نشوفو من بعد من غيطيب لنا كيف ما شفتوا معايا هنايا داز الوقت تقريبا واحد الساعه وانا غنحل على الطاجين باش تشوفوا ل... نشوفوه واش طايب ولا ما طايبش كيف ما شفتوا الماء ما درتش بزاف يلاه درت واحد نصف ديال الكاس نتاع الماء ما درتلوش نهائيا بزاف هنا راه طايب خاصو غير شويه يتجمر باش ياخذ اللون ديال اللحم يعني ناخذ من اللون وهو راه طايب انا هنايا بغيت نخرج له هذيك الحلاوه ديالو بالحموضيه ضفت له الزيتون الاخضر اللي حامض نتوما تقدروا تضيفوا الزبيب كيجي معتبر كذلك الا بغيتوه كامل حلو اولا كيف ما هنايا كيجي كذلك زوين اذا كان عندكم اللي مسير انا هنا كان عندي في الحقيقه ونسيت نضيفه حتى هو كتضيفوه كيجي زوين وكيجي المداخل ديالو معتبر نتمنى انكم تجربوه ساهل واقتصادي في الساعه كيوجد وكذلك صحي وكنبدلوا الطواجن ديالنا هنا غنخليه حتى يوجد انا آه، رافقته بالخبز نتاع الدار اللي كيجي زوين بزاف ساهل ان شاء الله غادي نشاركوا معكم فيديو آه، جديد اولا من بعد باش انه ما يكونش عندنا الفيديو طويل غنشارك معكم هذا الخبز اللي كيجي ساهل ما فيهش نهائيا تعقيدات كيف ما العاده وكيف ما الخبز اللي مالف نوجدو معكم اللي كيجي بطريقه سهله انا هنايا غادي نزينو بعد ما يطيب بالربيع نتاع البسباس هو كيجي زوين كنخليوه للتقديم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش اللي كيشوف اول مره القناه يشاركها مع الاحباب والاصحاب ويشترك كذلك الى عجبته بطبيعه الحال المحتوى ويضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للناس اللي عجبها ومشاركاني دائما او لم متبعاني دائما نتمنى انكم توضعوا على ال like باش تدعموني والفيديوهات تشاركوها مع الاحباب ومع الاصحاب كذلك كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم لقاؤنا يتجدد إن شاء الله مع فيديو جديد أفكار جديدة ووصفات جديدة ونتمنى لكم شهية طيبة ونهاركم مبروك